小さい丸い木狙っていただけたら結構フェースが開いたんだっちゃうね、うん、なんか自分をタイガーウッズだと思ってなんで今のあもうやだ本当にはい <laughs> すごい右向いてみてうん今そんな向いてなかったよまっすぐだった しょ、えまだそんな向いてなかったよあそういや結構だよ おいいじゃん相性おぴったりだよぴったり九番アイアン左手をしっかりってそう思ったよりちょっとこっち向こううんヘッドアップ ヘッドアップここに当たったようんどうした <laughs> いい天気だよいい天気だちょっとねやりそうやりそうだって。

大体もっと狭く見えるそうほんとおいいじゃないしょえどうだろういいんじゃない止まった模様です130ヤードです打ち下ろし見てフォロー見たら110 5か20ぐらいガーデンそれはちょっと いいんじゃないおー、ナイスオーンいたいた。あ、来たかも。あ、そうそうそうそう。切れた。うん。やべ、聞こえ来て、こう来てた。ね。うん。多分富士山からのやつじゃん。あ、目ね。うん。これ。オッケー。 ライスかけないとあのピン位置いかないかも。ツリーです多分落ちたね真下にチャレンジ精神かきたたせる声出すよはい いいんじゃないすっごい遠いけど嘘本当だってもう端と端だもんあそっから2パートでいったら鬼だよ鬼8番で8番で曲げようちょっとえー、マジわけわかんないよあの人なんか自分をなんか タイガー・ウッズだと思ってる多分8番で曲げますこうだな正解はこうお曲がった、うん、あー曲げた分当たりがいやちょっと違うわ今